Nescream Gona Nana Siap jadi the next Dalgona Trend Nescafe Indonesia Nescream Gona Nana Selamat mencoba, bagikan video resep ini ke teman kalian ya Terima kasih Hello happy guys